Nothing happened recently. Nothing happened recently. Nothing یعنی هیچ یا هیچ چیزی. تلفظ TH رو دقت بفرمایید. زبون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه در سریا. Nothing. Nothing happened. Happen یعنی اتفاق افتادن و گذشتش چون فعل با است میشه happened. اتفاق افتادن در زمان گذشته Nothing happened. هیچ چیز اتفاق افتاده. در واقع میشه گفت هیچ چیز اتفاق نیفتاده. کی؟ Recently. Recently یعنی اخیرا این اواخر. Nothing happened recently. اخیرا هیچ اتفاقی نیفتاد. Nothing happened recently. Nothing happened recently. I have nothing to say. I have nothing to say. I have من دارم nothing هیچ یا هیچ چیز I have nothing یعنی من هیچ چیزی ندارم جالبه که با nothing منفی میشه I have nothing یعنی من هیچ چیزی ندارم دقت بکنید نمیتونید بگید I don't have nothing این اشتباهه بهش میگن دابل نگتیو و اشتباهه I have nothing یعنی من هیچ چیز ندارم To say که بگویم سه یعنی گفتن I have nothing to say من هیچ چیز برای گفتن ندارم I have nothing to say I have nothing to say 20 years ago I was a kid 20 years ago I was a kid 20 یعنی 20 years سالها 20 years یعنی 20 سال چرا year که به معنی ساله اس گرفته چون خب طبیعتاً به 20 سال داریم اشاره میکنیم در انگلیسی این ساختار رو باید توجه بکنید 20 years 20 سال ago قبل یا پیش 20 years ago 20 سال پیش یا 20 سال قبل I was من بودم I am زمان حال یعنی من هستم I was یعنی من بودم a یک kid kid یعنی بچه یا طفل کودک I was a kid من یه بچه بودم 20 years ago I was a kid 20 سال پیش من یک بچه بودم 20 years ago I was a kid 20 years ago I was a kid I moved here about five years ago. I moved here about five years ago. I moved یعنی من جابجا جا شدم فعل move یعنی جابجا جا شدن و همونطور که میبینید دی گرفته به زمان گذشته برده شده پس طبیعتا فعل move یک فعل با قاعده است I moved من جابجا جا شدم نقل مکان کردم here اینجا about یعنی حدود یا درباره 5 5 years سالها ago قبل یا پیش I moved here من به اینجا نقل مکان کردم about five years ago حدود 5 سال پیش یا حدود 5 سال گذشته جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم چقدر کار یعنی این عبارت ها و جملات با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I moved here about 5 years ago من حدود پنج سال پیش به اینجا نقل مکان کردم I moved here about five years ago I moved here about five years ago Emma is the right person to lead the team. Emma is the right person to lead the team. اما یعنی خانومی به نام اما is است the right person right یعنی درست person یعنی فرد the THE در اینجا اشاره میکنه به اون چیز مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم مثلا طرف پرسیده اون فرد درست کیه بعد شما میگید the right person اون فرد درست یا اون فرد مناسب کیه is اما اما برای اینکه چه کاری انجام بده to به این منظور lead رهبری کردن The team تیم مشخص چون از THE استفاده شده To lead the team برای رهبری کردن اون تیم مشخص Emma is the right person to lead the team اما فرد درستی برای رهبری کردن تیم است Emma is the right person to lead the team Emma is the right person to lead the team Eating too much may lead to sickness. Eating too much may lead to sickness. Eat یعنی خوردن. Eating در حالت ing اشاره میکنه به کلیت خوردن. Too much. Too یعنی همچنین و در اینجا برای اشاره کردن به تاکید much زیاد. too much یعنی خیلی زیاد بیش از حد eating too much یعنی بیش از حد خوردن may ممکنه lead منجر بشه to به sickness sick یعنی بیمار sickness یعنی بیماری may lead to sickness ممکنه به بیماری منجر بشه eating too much خوردن بیش از حد بله اینو همه میدونن و ما هم میدونیم اما یادگیری بیش از حد هرگز منجر به بیماری نخواهد شد و منجر به افزایش آگاهی و دانش خواهد شد فراموش نکنید طبق روش تمرین کنید در قسمت کامنت با هم نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم Eating too much may lead to sickness خوردن بیش از حد ممکن است منجر به بیماری شود Eating too much may lead to sickness Eating too much may lead to sickness Are you active in social media? Are you active in social media? Are you یعنی آیا شما هستی You are یعنی شما هستی و وقتی که are میاد این ور سوالی میشه Are you آیا شما هستی Active Active یعنی فعال توجه بکنی تلفظش رو Active نیست Active ایش بین ای e و ا Active یعنی فعال In در سوشال اجتماعی میدیا رسانه سوشال میدیا یعنی رسانه ها یا شبکه های اجتماعی Are you active? آیا شما فعال هستید؟ این سوشال میدیا در شبکه های اجتماعی چقدر بردین این عبارت ها و جملات ای کاش همینجا تمرین کنید و یاد بگیرید Are you active in social media? آیا در شبکه های اجتماعی فعال هستی؟ Are you active in social media? Are you active in social media? Monkeys are highly social animals. Monkeys are highly social animals. Monkeys یعنی میمون ها و به کلیت میمون ها اشاره میکنه به خاطر همین اس جمع گرفته. Monkeys یعنی میمون ها are هستند highly high یعنی بالا highly یعنی به صورت بالا یا به صورت زیاد social اجتماعی animals animal یعنی حیوان animals یعنی حیوانات animal نیست animal ایش بین ای و ا social animals حیوانات اجتماعی highly social animals حیواناتی که بسیار اجتماعی هستند کیو میگه monkeys میمون ها monkeys are highly social animals میمون ها حیوانات بسیار اجتماعی هستند monkeys are highly social animals Monkeys are highly social animals. Do you understand what I am saying? Do you understand what I'm saying? Do you understand یعنی آیا متوجه میشوی آیا میفهمی You understand یعنی تو متوجه میشی با دو سوالی میشه Do you understand آیا متوجه میشی آیا میفهمی What آنچه یا چه چیزی I am saying من دارم میگویم زمان حال استمراریه اون گفتنه یه مدت طول داره میکشه دیگه پس طبیعتا از حال استمراری استفاده میکنیم What I'm saying آن چیزی که من دارم میگم Do you understand آیا متوجه میشی چقدر بردین؟ انصافا این عبارت ها و جملاتی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش چاشنی تمرین شما هم بهش اضافه بشه تا یک بار برای همیشه یادشون بگیرید Do you understand what I'm saying? آیا متوجه میشوی من چه دارم میگویم؟ Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Is there anyone here who understands Arabic? Is there anyone here who understands Arabic? Is there یعنی آیا وجود دارد There is یعنی وجود دارد در جایی مثلا Is there یعنی آیا وجود دارد Anyone Anyone یعنی هر فردی هر شخصی Here اینجا Who فردی که understands بفهمه understand یعنی فهمیدن که گفتیم اس سوم شخص گرفته چرا چون فاعل در اینجا هو پس هو به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه who understands Arabic Arabic یعنی عربی is there anyone here آیا اینجا فردی وجود داره who understands Arabic اون فردی که عربی رو بدونه واقعا کسی وجود داره یا نه is there anyone here who understands Arabic آیا اینجا فردی وجود دارد که عربی بفهمد؟ Is there anyone who understands Arabic? Is there anyone who understands Arabic? Whether or not you like it, I am going out tonight. Whether or not you like it, I'm going out tonight. Whether یعنی خواه یا چه or not یا نه or یعنی یا not برای منفی کردن whether or not یعنی چه بخوای چه نخوای چیو you like it تو خوشت بیاد whether or not you like it چه تو خوشت بیاد چه تو خوشت نیاد I'm going out من قصد دارم بروم بیرون کی tonight امشب whether or not you like it چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد I'm going out tonight من امشب دارم میرم بیرون عجب پس بدون اجازه ما میری بیرون فقط مراقب خودت باش جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Whether or not you like it, I'm going out tonight چه دوست داشته باشی یا نداشته باشی من امشب دارم به بیرون میروم Whether or not you like it I'm going out tonight Whether or not you like it I'm going out tonight I doubt whether this plan will work. I doubt whether this plan will work I doubt یعنی من شک دارم من مشکوکم doubt یعنی شک داشتن و همونطور که متوجه شدید بیش ناخاناست I doubt من شک دارم whether که آیا یا خواه this plan plan یعنی برنامه یا plan will work کار خواهد کرد I doubt من مشکوکم whether this plan will work که آیا این پلن کار کنه جوابگو باشه یا نه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I doubt whether this plan will work من شک دارم که این پلن کار خواهد کرد جوابگو خواهد بود یا نه I doubt whether this plan will work I doubt whether this plan will work. Watch your step. Watch your step. Watch یعنی نگاه کن مراقب باش بپا your مال شما step یعنی قدم your step یعنی قدمت قدمی که برمیداری watch your step جلوی پاتو نگاه کن یا حواست به جلوی پات باشه چقدر کاربردیان چقدر عالی و باید توجه بفرمایید عزیزان که تی در واچ ناخاناس و تلفظ نمیشه watch your step جلو پاتو نگاه کن جلوی قدمت رو به پا حواست باشه زمین نخوری جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم watch your step جلوی پایت را به پا watch your step Watch your step. Watch your language, young man. Watch your language, young man. Watch یعنی بپا حواست باشه your مال شما language یعنی زبان و در اینجا آن چیزی که از دهان فرد خارج میشه رو منظورشه Watch your language یه اصطلاحه یعنی حواست باشه چی داری میگی حواست باشه چی از دهنت داره در میاد بیرون یانگ جوان من مرد یا آقا یا انسان یانگ من یعنی مرد جوان Watch your language young man مراقب حرف زدنت باش مرد جوان Watch your language young man Watch your language young man Let us go together. Let's go together. Let us go یعنی به ما اجازه بده برویم بیا برویم و همونطور که متوجه شدید let us یعنی به ما اجازه بده let یعنی اجازه دادن us یعنی به ما یا ما را go رفتن در حالت مخفف let's go یعنی بیا بریم together together یعنی با همدیگه تلفظ THش زبان زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید زنبور مثلا میشه together together let's go together بیا با همدیگه بریم کجا بریم به کانال انگلیسی مثل آب خوردن و با هم انگلیسی تمرین کنیم چطوری در قسمت کامنت هر عبارت و هر جمله رو بنویسیم و با صدای رسا تکرار کنیم صدای خودمون رو ضبط کنیم و با نحوه بیان و تلفظ در کلیپ مقایسه کنیم اگر اشتباهی بود رفعش کنیم با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Let's go together بیا با دیگر برویم Let's go together Let's go together They agreed to work together. They agreed to work together. They یعنی آنها agreed موافقت کردن در زمان گذشته چرا چون فعل agree یعنی موافقت کردن و در اینجا دی گرفته دی که این فعل رو به زمان گذشته برده they agreed آنها موافقت کردند to که work کار کنند together با همدیگه چقدر کار خوبی کردن ما هم با هم دیگه تمرین میکنیم و کار میکنیم با هم یاد میگیریم they agreed to work together آنها توافق کردند با هم کار کنند. They agreed to work together. They agreed to work together. Follow me, please. Follow me, please. Follow یعنی دنبال کردن و فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه. می مرا follow me یعنی دنبال من بیا یا مرا دنبال کن please لطفا follow me please لطفا دنبال من بیایید ما رو دنبال کنید شما هم انگلیسی مثل آب خوردن رو فالو کنید یعنی چی یعنی دنبال کنید پیروی کنید دنبالش بیایید و پیگیرش باشید follow me please لطفا دنبال من بیایید یا مرا دنبال کنید follow me please Follow me, please. Do you follow football? Do you follow football? Do you یعنی آیا شما یه کاری رو انجام میدین کدوم کار follow دنبال کردن football یعنی فوتبال Do you follow football آیا فوتبال را دنبال میکنی Do you follow football Do you follow football? Be polite to your parents. Be polite to your parents. Be یعنی بودن یا شدن در ابتدای جمله اومده یعنی باش. Polite. Polite یعنی معدب یا با ادب. Be polite یعنی معدب باش. با کی؟ To در مقابله یا به نسبت your مال شما parents والدین parents یعنی یکیشون یا مادر یا پدر parents یعنی والدین دوتاشون be polite to your parents با والدینت معدب باش be polite to your parents be polite to your parents Do you live with your parents? Do you live with your parents? Do you live یعنی آیا شما زندگی می کنید live یعنی زندگی کردن Do you live آیا شما زندگی می کنید with همراه با یا با your مال شما parents والدین Do you live with your parents آیا شما با والدینت زندگی می کنی do you live with your parents? Do you live with your parents?